दोस्तों नमस्कार आज जिस फल के फायदे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फल का नाम है केला आइए उस फल के एक एक फायदे के बारे में हम जानेंगे जब हम केले को रेगुलरली खाते हैं रेगुलरली हम हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखता है इसका अगला फ़ायदा केले केला खाने से अस्थमा से जो पीड़ित हैं अस्थमा से उनको बहुत ही लाभ मिलेगा अस्थमा का प्रॉब्लम से उनको बहुत ही लाभ मिलता है तीसरा फायदा इसका फायदा इस तीसरा फायदा ये है कि केले में कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है अगर केला हम रेगुलरली खाते हैं तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है इसका अगला फ़ायदा केले को जब हम रेगुलरली खाते हैं तो ये हमारे हार्ट के फंक्शन को भी रेगुलेट अच्छी तरीके से करता है और हार्ट को मजबूत रखता है इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है कि जिस किसी भाई या बहन को दस्त हो जाए वो केले को खाए केला खाने से उनका डायरिया बंद हो जाएगा इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है केला रेगुलरली खाने से मेमोरी इंक्रीज होता है याददाश्त बढ़ती है और चीज़ों को हम अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है केले को जब हम रेगुलरली खाते हैं तो डिप्रेशन जो आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में जाना गया है वो डिप्रेशन कम होती है मन शांत हो जाता है इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है कि दोस्तों आज बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते हैं तो जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं केले को अपने डाइट में इंक्लूड करिए ये स्मोकिंग छोड़ने में आपको बहुत ही मदद करता है इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है कि जो भी कोई भाई या बहन अंडर वेट है उनका वज़न कम है तो केले को रेगुलरली खाएं केला वेट को बढ़ाता है वज़न को बढ़ाता है इसका अगला फ़ायदा केला जब हम रेगुलरली खाते हैं तो हमारा किडनी का फंक्शन भी अच्छा होता है किडनी का फंक्शन किडनी और भी मजबूत होता है इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है कि केला हड्डियों के लिए बहुत ही लाभ लाभदायक है केला खाने से हड्डी मजबूत होती है इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है कि केला खून के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि केला खाने से ब्लड ब्लड अच्छी तरीके से रेगुलेट हमारे बॉडी में होता है इसका अगला फ़ायदा बच्चों के लिए केला बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि बच्चों को जब हम केला रेगुलरली खिलाते हैं तो उनका ग्रोथ अच्छी तरीके से होता है और उनके शरीर में जो नाना प्रकार की बीमारियां जो आए दिन लगते रहती हैं वो नहीं लगती है और बच्चे बीमारी से बचते हैं तो दोस्तों मैंने आपको केले के फ़ायदे के बारे में बताया मैं आशा करता हूँ कि इस फल के फ़ायदे के बारे में आप जाने हैं और इसको आप अपने जीवन में उपयोग भी करेंगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक हेल्थ न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नमस्कार